Hai teman-teman Hari ini bantu kakak mencari mainan ya Di sekitar sini ada tidak ya mainan? Wow, itu ada mainan teman Ayo kita lihat Mainan apa ya? Wow, keren sekali Wah, ini robot teman Ini robot Iron Man, teman. Sekarang kita ambil tempatnya dulu ya, teman. Ah, ini tempatnya sudah ada, teman. Kita masukin. Kita cari yang lain. Apa ini ya? Apa ini? Wah, keren sekali. Apa ya? Widih, pesawat. Wow, keren pesawatnya teman. Wow, ini warna apa ya? Hijau pesawatnya. Kita taruh sini ya. Ada lagi? Kita cari. Wadidaw, ini mobil bis sekolah. Wow, keren. taruh lagi. Sekarang kita cari lagi yang lain. Wow, ada lagi teman. Kita lihat. Widih, keren. Truk molen. Wow, warna merah. Besar ya. Kita taruh yuk. Kita cari lagi. Wah, wah di sana ada lagi. Wah, kita lihat yuk. Apa ya? Widih. Truk pengangkat binatang, teman. Wow, keren. Di sini ada apa ya? Wah, ada kuda. keren ya. Kita cari yang lain yuk. Kita taruh dulu di sini. Wow, wow, wow, wow. Wah, ada apa? kita taruh ya. Kita cari yang lain. Wah, wah, teman, lihat lihat. Sepertinya kakak menemukan lagi nih. Kita lihat. Wow, mobil truk pengangkut mobil teman. Thank you. Widih, keren. Besar ya mobilnya. Warna merah. Kita taruh yuk di tempat. Kita cari yang lain. Apa tuh teman? Wah, sepertinya binatang. Wadidaw, gajah. Wih, keren banget. Wah, besar sekali gajahnya. besar ya Widih mantul banget nih gajahnya teman Sekarang kita taruh di tempatnya Kita cari yang lain Wah apa tuh Wow keren sekali nih Wah dampak teman warna merah. Keren nih mobil dump truknya. Wow. Kita taruh ya di tempat. Sekarang kita cari yang lain. Wih, wih, wih, wih. Apa tuh? Wow. Sepertinya ini mobil. Apa ini ya? Wah, ini mobil truk juga ini. Keren ya. kita taruh yuk sudah banyak mainan kita teman sekarang kita cari yang lain wah ada hewan dua wow wah ini apa nih widih ini macan putih wow keren wah satu lagi teman widih apa nih Wow, jerapah! Ah, keren ya jerapahnya. Kita taruh ya di tempatnya yuk. Wah, sudah penuh tempatnya. Kita sekarang mau cari lagi. Ada lagi tidak ya? Wah, sepertinya ada bebek gitu. Kita lihat yuk. Wow, ini bebek ya. Lucu sekali bebeknya. Ah, sebelah lagi tuh. Wah, ini mobil apa ya? Wadidaw, ini mobil paket sih cepat teman. Wow, keren ya. Kita taruh yuk. Sekarang kita cari yang lain. Wah, sepertinya ada lagi mainannya. Coba kita lihat. Widih, truk malin warna oranye. masih ada ya. Ayo kita cari lagi. Wow, ini ada dinosaurus teman. Wih, besar ya. Wah, keren banget nih dinosaurusnya. Kita taruh ya di tempat yuk. ah, sudah banyak ini sudah nggak muat teman wow. wah banyak ya mainannya apa masih ada mainannya kita cari yuk widih widih wah ada satu lagi nih teman wah keren nih wadidaw mobil truk molen lagi wah warna merah wah keren Ayo kita taruh di tempat wah teman mainannya sudah terkumpul banyak nih. Sudah dulu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!